Ra tendituvi kaki, rasa ra ya tukuba yuvi nu, ya Jesús ña xitu'u ña ntiatuna ntakuta'ana Jesus. Chini chi nixinina ña ndara ini barcoka ku'ura xi'intia ita'a xi'ira chi niñamiva ntia kuvintia ku a. ntaa sa barco tu'un xintichika ra Rasa kuna ntitana sa'ra shaba. Sababarku tuke chiñu Tiberias, subimikaba, ra ika kunu dataxi Jesús ti venda yuxi, xa'a tashira taxira xixina. Sa te kunda ini yuvi, naxa nte ntiatuka xi'ina kee ñuu Tiberias, nyako koo Jesús ra nintia ita'a xi'ira ko danda takunti ina ini barco tunisha xi'ina keé ñuu Tiberias randa kina chi ñuu Capernaú kapernau ndandukuna Jesúsba, ra te nixáayu vika inka xiyo yu'utia ñu'u, ra ana ntani'i ta'ana rasa Jesús, ra sa nika'ana xi'ira saa, tahta maestro ama xaa yo'o kachina xi'ira, ra ntakuiira kachira saa xi'ina, ña ndixa ka'ayu xi'indo, chi xa'aña taxiyu ixta xixindo ra vando inivando kentantukundo yu'u, chi suvivi ndixa xa'aña xitu'unña xayu xinindo ke ntantukundo yu'u, ra nasa chiñundo xa'a ña'aña xixindo ña ndi'i xa'a. China sachiñundo ya'a ña'a kuxindo ñakue ndi'i ya'a ña'a ñataxiña kutiajkundo ya ndika ndiku'un ra ña'aña kuxindo ra ka ra raxaa yo'o vichi va kuvi ra taxiña sachi tata ra ntiuxi va kuvi ra taxi ya yu'u nda'a ra ñasaraña kachira ra na shi'ira ka chinasaa nikexini ñu'u santi ña va'a chiñu ña kuni kachi na xi'ira ra santa kuin jesús ra saa chiñu ña kuni yuxi ke na tiaa ra kantixanto yaara tivira kachi ra kachira xi'ina saa kachi na saa xi'ira ntiaña kuu ña Xito'osakun kunindi rava'a kandixanti yo'ó ra'a va'a ntikuna sakuña kunivanti, kachina xi'ira ra ni ka'akana xi'ira kachina saa naxi xikuanti ra ixtaña nani manava kee xixinaka ikuyu nu xintonina ta kuva kachi mii tu'un yuxiva sachi ra moises ra Istanya que en tashira shishina, kachina in Jesús, rasanta in Jesús kachirasá que ña Yandishake ka'ayú sa sáchi suvi ndixára Moisés kúvira nitaxi istanya que ndibí Shishina. chi tatayú yon kúvira ra taxitura istanya Disha. ña que ndivi kuxi vichin va ra taxi ntioxiku bitya ra kentivi ra xáa ra nuña yuvi yo'o vichin ra taxiraña kuyaku takuntivana yuvi kachi jesús xi'ina ra sani ka'ana xi'ira kachina saa tata taxi ixtaña ka'aku xa'aña kuxinti inti saki kachina xi'ira ra sani ka'a jesús xi'ina kachira saa. Yuku viraku istanya tashinya kutiaku yuvi. Ranavaxinu yu'u. Randiani kaki ka'un inina. kandisha yu'u. Randiani katu ki ichi inina tiakuiva. Raxata kachiyu nika'anyu xi'i bando. Chindo'o Rasha shininu bando yu'u. Ndisukue kandixando yu'u. kundi yuvina Taxitatayu yoxi ntayu ra vaxi nanuvayu ra navaxinuyu ra tavayu na ke'e sachi yu, ranya yu'u yu ñakeyu ntivi yu. ra nixáayu ñasayu ña kunimiyu chi ña xiniñu'u sayu ke nasa xinuyu nuu chiñu tatayu yoxi ra tivi yu'u vaxivayu ra chiñu ña kuni tatayu yoxi ra tivi yu'u. yu kéna na ñu'úyu yaniiyuvi nataxíra nta'ayu tyi ña kunirajka ke yu na vaxi va ra ña ra ti'vi yu'u yu ke na ntoñu'u taku nti'i yuvi na xto'ni yu ra na yu'u ra ka kuvi na kutyaku ya ntika Vera, bira sandayáju ña'a kiñá baxi, kachira. Rasá xa'ana judío kaña'ána xa'a Jesús kaara, kachira sa'a yu'úkura ku istanya ke ntiví, kachira. Rasá nika'ána xa'ára kachina sa'a. Asu yo, rase era Joseba kuvira, yo ivara rasá tusi ivara. Ranichúnke ka'anrá ñakeera ndibí kachina, rasánda kui Jesús kachira sá xi'na, xa va'a kaña'ándo xa'ayu, sáchi na kuví kixi nuu yu tu ti'viyu tata yu táxina ra rasandátiajkuyuna kiña vaxi, ta kuva kachi tu'un yoxi ña tiana ni ka'an tu'un. ra xina'a ña kachis va míva ntiuxi kuvi ra sa ña'a takunti'i yuvi ra takunti'ina xiniso'o ña ka'a tatayo ntiuxi ra kutuvavanaña ka'ra ra ka kuvina vaxi yu vichi va ra ña kachiyu su'va xinto ra kuni kachiña ña xa xini núna tatayo ntiuxi. Chi'inta mitú'ra ke divi vakuvira xini nuu tatayo nyuxi, Raya yantixá ke ka'ayu xinto chi yuvina kantixá yu'u Rani ivana kanya kutiakuna kuna ntiká ntiku'u xi' nyoxi, sa chi kuvira ku istanya ixtaña taxiña kutiakuvana rana kunda inindo ininto chi shikwando. Rashi ra xixivana anya nani mana ikuyu ra ibatuna ndisu yu'u ra istanya ke ndivi vake ka'ayu shindo shaa. ra na kuxi ixtayo'o ra kuvikana ra uba kuvi ra ku ishtanya yaku nya ke ndivi ra na kushi ishtayo kuvina kutyaku in ntisaki in tiempo ba ra istanya tashiju. kuxina kubiijkikuñubayu rataaxiyuña xa'añá kutiajkunayu biba, kachira xi'ina. Rasá na judío ka ndatu'u na xi'in ta'ana kachina sa nikésara yo'o ña taxira kuñura kaxiyo kachina. Rasá nika'a Jesús kachi kachira saa ña ntixaka ka'anyu na chituna kaxindo kuñura se se'e njochi. Ra ko'otunto niira. Sa ra kuchuvinto kutyakunto. Ra nakaxi kuñuyu. Ra ko'o naniyu. Ra najka kuvina ni'i kutiaku. Ya ntika ntiku'u. Ra santatyaku tuyuna kii ña Sachi kuñuyu kuvi ña'aña ntixa xixina. Raniyu niiyu kuvi Disha ntiuyára xi'ibana ra rayu kaxí kuñuyu ra ko'ona niyu ra najka kuvina ntikun yu, ra tu in xinakava ra tatayo ntioxi ra tivi yu'u vaxiyu ra ratiakuva kuvira ñaka keva'a yu, ra kashi kaxi kuñuyu ra kutiaku tu najkava yu. ra ixtaña ke ntivi ña ka'ayu xa'a xi'into yo'o mana Rasuvetã aichéta randi shi ñachichína kuvinya chisha siva kuvinya yo yo'o, kushinya yo'o ra indi saki indi sa tiempo que kutiakuvana kachira xi'ina rata takuntiña yo que saña'a jesús yuvi ini ve'e ñu'uña i ñuu kapernaum. Ratesh niso'ona ita'axi Jesús tu'uña rasa rasá nika'na kachinasá yani ya tu'u ña ka'ra yo'o ra sa kuntie saxinunuña kachina ra xa kundava ini Jesús ña ndatu'u kuachininá ita'a xi'ira xa'a rasa nika'ra rasá nika'ra sa. Ati sá a tixu'vini ininto xi'i tu'u yo'o. sa sa Tusa ranikée satundo tunakunindo ntanta yu'ura xaa yo'o chi ntivi nu xintuyu ta yachi kachira xi'ina ra ni kara shina kachira sa ta chintió xiva kuviña taxiña tiaku rantieña ku mi yu yuvi ra ko koomiña kuchuña saviña ra tu tu'uña ni ayu xi'indo ke ta shinya Yajkunima yuvi va ndi susava ndo'o ra kantixavi ndo yu'u kachira shina. ra suvae kachi Jesús xi'ina sa chinyata ki xa'vi ke inira yoo kuvina ni kantixa ña'a ra xa kunta tu inira yoo kuvira xiko ña'a nu nasa ini rasa ni kachira saa Rasha anya yo'o ke. Nika'yu xinto chinyianiiyuvi kuvi kixi nu'uyu tusuvi tatayo ntiuxi kuvira taxina, kachira xi'ina. Ra mikijka ra kua'anina ita'a xi'i Jesus nantiko kua'á ra nixijkakana xi'ira ra sa nintakatu'un Jesus ya uxuvi ya ita'a xi'ira kachira saa. A ku'un tundo'ova xi'ina kunindo kachira xi'inya rasa anda kuiira Simón Pedro kachirasa, Tata. yo ka ke ku'undi, raxatu'uña ka'aku ke, taxiña kutyajkuvandi, randu'u, Rakunda inindi. nyaku ñakuukun Cristo se'e nyoxi, ba kachira xi'in Jesus. Kachira kuin shi kachirasa xi'inya, asu yu'u kuvira nikaxin uxuvi sábando. Ndisui ndo'o ku yaku timia'va, kachira shinja. ra kachira sa, ra xa'ara Judas iscariote se'éra Simón vake sa chira Judas kuvira datashira nda'ana saa ini shininya. ña'a, yo ukura xita'án shinja ña ushubi uxuvi ña xita'anya xi'i va.